Друзья, всем привет! Приехали сегодня на пляжик. Погодка мерзкая, дождь идет мелкий, моросящий. На улице где-то градусов 11-12 тепла. В общем, э, сегодня будем пробовать искать драгоценности системы хука. Поныряем, в общем. Сейчас вот раскладываюсь. Лодку накачал, система. Сейчас буду одевать костюм. Самое такое э, не очень приятное действие. В общем, что найду, покажу. А если не найду, соответственно, это видео вы и не увидите. Ладно, погнали. Ну что, друзья, у нас почти все готово. Лодку накачали. Дождик закончился, отлично. Сегодня планирую поплавать долго. Время есть, аккумулятор. Часа на 4 хватит мне. Ну, вот этот пляжик обойду, посмотрим, что у нас какой был засев за те теплые деньки, которые были в июне. Так что смотрим, погнали, пацаны. Thank you. Золотая обручалка – отличная находка. Выезд уже окупился. Повешу-ка я его на карабин, чтоб не потерялось. Фольга, куда же без нее. Серебряная цепочка с крестом, Серебряная цепочка с золотым крестиком. золотая цепочка, с крестом и иконкой. Итак, друзья, в общем, переплываю сейчас на другой пляж. Думаю, стоит еще поискать, поскольку нашел сейчас хорошую такую цепочку золотую с кулоном, с крестом. Еще обручалку нашел и еще один маленький крестик золотой. В общем, три золотые находки. Думаю, перспективно сейчас будет потратить еще время и добить уже полностью это место, полностью добить все пляжи, пока аккумулятор у меня не сядет на системе. Так что сейчас потихонечку переплываем на второй пляж. Ну, даже не на второй, на третий. противоположный берег. Тут метров 600, наверное, плыть. Так, не спеша на ластах. Доплывем. Смотрю, еще приехал комрад, тоже с хукой плавает. Поэтому место такое посещаемое. В общем, смотрим, что из этого выйдет. Золотое кольцо с камнем. Монета 10 рублей. Серебряный крестик. Серебряная сережка. Золотая сережка. Золотое кольцо с камнем. Вот это да! Вот это коробка! Отлично! Вот это да! Вот это золотишко! Золотое кольцо с камнями. Отличное завершение поиска. Ну что, друзья, в общем, закончился сегодняшний наш поиск. Находок много. Находки сейчас попозже покажу вам, переоденусь, согреюсь и по находочкам пройдемся. Коп вот такой вот был. Находок очень много. Золото отлично прет прям. Все, ладно, ребят, сейчас переоденусь и по находочкам расскажу. Все, смотрим. Друзья, ну что, доехали мы до дома. Пойдем посмотрим находочки. Я тут уже все разложил. Это у нас, значит, монетки все ходячка, кроме вот этих 50 рублей. Очечки. Так, по серебру, смотрите. Две вот таких цепочки с крестами. С крестами. Один отдельно крестик, сережка серебряная. Такая маленькая цепочка. И это бижутерия. Ну и теперь по золоту. По золоту сегодня очень удачно получилось. Такая цепуля небольшая попалась крестик, иконка, еще один крестик, обручалочка, вот колечко золотое, вот этот перстенек, крас красивый очень, тоже колечко, сережка. И вот эта вот застежка от сережки. Деус увидел. Сейчас мы ее взвесим, посмотрим ее вес какой. Так, ну давайте взвесим, посмотрим. 24 сотых грамма. Вот Деус увидел. Ну, давайте итог подведем. Итого 21,60. Это по золоту. Ну, теперь серебро. Ради интереса тоже взвесим. Так, по нулям. Давайте вот этот комплект серебряный. Это хороший. 37. 39. А вот еще цепочка есть. 43. 43. И вот это вот сейчас тоже попробуем, если все не упадет. 43. 65. Ну, будем считать 65. Ну что, друзья, вот такой итог.